परिचय आफ्नो नाम भनेको छ त्यति नै हो भन्ने जानु अरू पनि भन्यो हुन्छ अरू अरू अरू केही प्रोफेसन छ हजुरको नि पनि भन्नुहुन्छ होइन ठिक छ त्यो पनि केही गर्दैन ए त्यसो अरू कुरा नहाल्ने ओके ओके अनि लु अब त्यसो भए अलि अगाडि जाने हो कि अलिक सानो आयो होइन अलि अगाडि जाने हो कि परिचय बताउँदाखेरि चाहिँ यो सिमल यसको चाहिँ के भएको पार्टिसिपेट भएको मेरो नाम यो हो भनेर मात्रै बताउनु हुन्छ हुन्छ Hmm? हजुरको शुभ नाम भनिदिनु मेरो नाम भागीरथी अधिकारी म बसोबासमा हेटौँडा दुईमा गर्छु दुई हजार सत्तरी सालदेखि चाहिँ म यो सिमलथली उन्नत बाख्रा बोएर फार्म तिनजना हामी अहिले हाल पार्टनरसिप त्यो मध्ये म एक हो कसरी तिनजना चाहिँ कसरी भेटघाट भयो हजुरहरूको सुरुमा कसरी कुरा भयो यस्तो भयो अब हाम्रो अहिले जुन गोविन्द सुवेदी पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँ पहिला चाहिँ काठमाडौँ पानीको बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो अनि एकाएक अब उहाँले नै हामी चाहिँ एउटा कृषिमा चाहिँ लाग्ने भनेर हामीसँग सल्लाह लिँदा उहाँहरू दुईजना चाहिँ बच्चैदेखिको साथी हुनुहुँदो रहेछ अनि यसरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लागौँ हामी युवाहरूले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएपछि अब हामी पनि हो त्यसमा लागौँ भनेर दुईजना भएर सुरुवात गरेको अनि केही वर्षपछि चाहिँ अर्को एकजना पनि हाम्रो भाइ पवन आचार्य चाहिँ थपिनु भयो यसरी तिनजना पार्टनरसिपमा चलिरहेको छ सुरुमा चाहिँ कसरी यो बाख्राको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो बोयर त्यसमा पनि बोएर चाहिँ किन गर्ने भन्दा यो चाहिँ अलिकति म नबुझाएको बाख्रा विषयमा अलिकति चर्चामा पनि आएको अनि नेपालमा यसको अलिकति कठिन परिस्थिति अहिलेसम्म कसैले पनि नगरेको एउटा चुनौतीपूर्ण काम पनि गर्नु मन लागेको अनि राज्यलाई चाहिँ आफूले गरेको केही परिश्रमबाट चाहिँ केही टेवा पुगोस् भन्नेले चाहिँ यो बोयर गरौँ बोयरबाट आम कृषकहरूले पनि फाइदा उठाउँ त्यसको आफ्नो पनि फाइदा पाइन्छ भनेर बोएर नै गर्ने भन्ने चाहिँ सोच बनाएको अनि सुरुमा त धेरै ठाउँमा थिएन होला त्यो हजुरहरूले गर्दाखेरि होइन अनि कहीँ गइयो हेरियो सुरुमा कि के गरियो हेरियो सर धेरै ठाउँमा हाम्रो दुईजना सरहरू गोविन्द सुवेदी र सीताराम अधिकारी उहाँहरूले गर्नुभन्दा अगाडि यो कसरी गर्ने जोखिम त जोखिम छ ठुलो लगानी छ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो केन्द्रीय भा भेडा बाख्रा अनि व्यक्तिगत रूपमा पालेकाहरू पनि धेरै फर्महरू चाहिँ अवलोकन गरिसकेपछि चाहिँ अनि गर्न सुरुवात गरे अब ए अनि पैसा चाहिँ कसरी जम्मा गरियो यस्तो भएको हामीलाई अब क्यास चाहिँ थिएन हामीसँग केही पैसा चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिन पनि बिक्री गरे अब त्यो बेलामा अनि प्लस एभरेस्ट ब्याङ्कबाट पनि हामीले लोन चाहिँ गरेर अनि सुरुवात गरे सुरुमा हजुर अहिलेसम्म हजुरहरूको कति लगानी भयो त यो छ सात वर्षमा आज चाहिँ सम्पत्ति कति भएको छ त अब अहिले त हजुरले फार्म बेच्छु भन्नु पऱ्यो भने गर्ने हो भने साढे चार करोड बराबरको चाहिँ होला भनेर अनुमान हजुरहरूको बिजनेस दुई करोड वृद्धि भयो हजुर त्यस्तै स्टकहरू छ अनि प्लस अब जग्गा पनि हामीले खरिद गरे हो त्यसको मूल्य पनि बढेरै गइरहेछ स्टक बाख्राहरू छ बिक्री पनि धेरै गरियो जग्गा कति गर्नुभएको छ हजुर हामीले खरिद चाहिँ बाइस कट्ठा गरे अब सर सुरुमा अनि त्यसपछि पन्ध्र कट्ठा जति चाहिँ हाम्रो यो ऐलानी पनि छ त्यो नै उपभोग गरिरहेको छौँ अनि प्लस त्यसमा तिन कट्ठा जति चाहिँ लिजमा लिएर घाँस खेती गरिरहेको छ तिन कट्ठा ए तिन ए हजुरहरूको जुन एक्काइस बाइस कट्ठा चाहिँ नम्बरी यो खोर भएको एरियै पर्छ ए बाख्रा करायो है बहिनी त्यो अल्झ्यो अल्झ्यो के भएको ए ए ए ओके ए भनेपछि अनि अहिले चाहिँ हामीले त्यो जुन ब्याङ्कको लोन थियो नि चुक्ता गऱ्यौँ कि कस्तो कस्तो छ पहिलो लोन चाहिँ हामीले चुक्ता गऱ्यौँ त्यसपछि पोहोरको साल फेरि एभरेस्ट ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई एक करोड पच्चिस लाख कृषि लोन दिएछ कृषि लोन पाँच पर्सेन्ट भाला पाँच पर्सेन्ट भाला पाँच अथवा सरकारले पाँच पर्सेन्ट सहयोग गर्ने होला ए त्यो चाहिँ अहिले जारी नै छ अहिले जारी नै छ हाम्रो पहिलाको चाहिँ छिन्ती गरेर अनि यो छ सात वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हजुरहरूको अलिकति भन्नु त सुरुमा कति ल्याइयो फेरि त्यस पछाडि थपियो होला कसरी गरियो त्यसको अलिकति भन्नु त सुरुमा चाहिँ हामीले सत्रवटा यता इन्डियाको महाराष्ट्र फाल्टन भन्ने ठाउँबाट ल्याएको पच्चिस तिस लाख बराबरको ल्याएको अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ल्याएको अलिक सन्तोषजनक लागेन बोयर त बोएरै ल्यायो अलिक सन्तोषसँग नलाएपछि दोस्रो लडमा हामीले नौवटा हो कि कति नौ बाह्र कतिवटा हो हामीले फेरि यता अस्ट्रेलिया अफ्रिकाबाट ल्याउँछौँ साउथ अफ्रिकाबाट त्यसपछि अस्ट्रेलिया गरेर हामीले थपा थपै छौँ ती ल्याएर चाहिँ यहाँका लोकलसँग क्रस गराइयो कि कसरी गरियो त्यस्तै हो सर यहाँको लोकल जमुना पार खरीहरूसँग विशेष गरी खरीसँग चाहिँ क्रस गराएर अहिले हाम्रो यो फार्ममा चाहिँ अब लोकल छैन अहिले चाहिँ छैन टोटल्ली हटाइसक्यो अहिले चाहिँ सेभेन्टी फाइभ फिफ्टीदेखि माथि फिफ्टीदेखि अनि हजुरको आफ्नै फार्ममा चाहिँ निस्किएको चाहिँ सबभन्दा उन्नत चाहिँ कति पुग्यो टोटल्ली होइन मैले भनेको पचास पचहत्तर जुन भनिन्छ नि पर्सेन्टेज त्यो चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो चाहिँ कति पुग्यो हाम्रै फार्ममा उत्पादन चाहिँ हाम्रो फार्मकै उत्पादन चाहिँ त्यो त बिक्री धेरै भइसकेको छ सर त्यो त बिलबाटै अब हाम्रो सत लगभग साठी पैँसठी जिल्लामा चाहिँ वितरण भइसक्यो नि त हाम्रो क्रसका पाठापाठीहरू त यसमा त सङ्ख्या पनि गनिन्छ होला नि त गनिन्छ सङ्ख्या पनि गनिन्छ तर त्यो बिलबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त एकछिन टोटल्ली चाहिँ थाहा भयो कति चार पाँच सय बेच्यो होला कि एक डेढ सय बेच्यो होला सर त्यो भन्दा बढी बेच्यो भनेपछि ठुलो सङ्ख्यामा सबै जिल्लाहरूमा पुगेको यस्तो छ हाम्रो यो फार्ममा मात्र उत्पादन गर्ने होइन कन्ट्राक्ट ब्रिडिङ पनि गरेका छौँ नि त हामीले बाहिर बाहिर हो त्यसको अलिकति भनिदिनु त कस्तो छ त्यो चाहिँ के छ भने त्यहाँका उत्साहित कृषकहरूलाई जसले चाहिँ बोएर पाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर जुन उत्साहित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बोका खरिद गरेर राखिदिएका छौँ अनि त्यो राखिदिएर अनि उहाँहरूसँग हामीले किनिदिने नै हो फेरि किनेर अनि एउटा बिक्री केन्द्र चाहिँ हाम्रो यो सिमलथली जस्तो भयो अनि बाहिर हामीले चाहिँ यो वरिपरिका किसानहरू फार्म वरिपरिका किसानहरूलाई दिएर त्यो आफूले चाहिँ उनीहरूलाई अब उचित मूल्य दिएर त्यसरी हामीले किनिदिएर अनि यहाँबाट चाहिँ हामी बिक्री गर्छौँ छनौट गरेर धेरैवटा उत्पादन हुन्छ अब जस्तै सयवटा उत्पादन भयो भने चाहिँ त्यसमा हामीले तिस पैँतिस चालिसवटा मात्रै त्यो बिउको लागि चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा अब तिन महिनादेखि माथिको अनि छ सात महिनाको बिचको हुन्छ अब त्यो तिन महिनामा त्यो बोकाको वेट चाहिँ लगभग बिस केजी क्रस गरेको छैन भने त्यो कुकुरको लागि हामी दिँदैन त्यो डिफेक्ट नै हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मासुको लागि दिने यसरी चाहिँ बिक्री गरेका छौँ किन्न चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बिउ भनेर किन्छौँ कि मासु भनेर होइन मासुको भनेर मासु नै भनेर त्यही रेटमा किन्छौँ बिउको लागि छ भने त्यही रेट दिएर किन्छौँ सर कस्तो छ त्यसको चाहिँ सामान्य एउटा यसो रेन्ज के त्यसको जस्तो मासुको लागि मासुको लागि हामी छ सय रुपियाँ गरेका छौँ बिउको लागि चाहिँ सात आठ सय त्यसको क्वालिटी हेरेर हजार बाह्र सय हेरी हेरी क्वालिटी कस्तो छ ग्रोथ रेट के छ त्यसको त्यो हेरेर लिइदिने गरेछ ए त्यो जिउँदोको भनेको होइन प्रति किलो प्रति केजी छ सयदेखि लिएर त्यसको क्वालिटी अनुसार माथि जाने भयो पर्सेन्टेज अनुसारको जाने भयो बाह्र चौध सयसम्म जाने भयो अनि जस्तो हजुरले कुनै ठाउँमा एउटा सेटेलाइट सेन्टर अथवा कन्ट्याक्ट ब्रिडिङको लागि एउटा बोका राखिदिनु हो होइन त्यहाँ चाहिँ अब त्यसै बेलामा मूल्य निर्धारण गरिन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तै गरेर हामीले दोहोरो कागजै जस्तो गरेर चाहिँ यति मूल्य दिने यो क्वालिटीको आयो भने यति चाहिँ केले क्रस गरेको हुनुपर्ने भनेर मूल्य चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ पहिला पछि मूल्य निर्धारण गरियो तर हामीले बेच्ने बेलामा त्योभन्दा सस्तो भयो अझै के हाल्यो त त्यो चाहिँ हामी नै जिम्मेवारी हुन्छौँ फेरि अर्को तालीलाई त्यो वर्ष चाहिँ त्यो वर्षलाई त्यही भयो फेरि बदल गर्नु पऱ्यो भने अर्को वर्षमा फेरि गरिन्छ ए अर्को वर्ष वर्ष वर्षको कन्ट्याक्ट हुन्छ कि त्यो चाहिँ वर्ष वर्षकै जस्तो हुन्छ कहिले काहीँ अब बजार भाउ पनि हेरफेर त भइरहन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग प्रडक्ट त्यो कागजहरू गर्दाखेरि पनि त्यस्तै त्यस्तै नै गरेर अनि हामीले त बोका दिदी हो होइन त्यहाँ बोको त महँगो हुन्छ नि होइन सामान्य रूपमा हामीले त यस्ता दिने बोका त हन्ड्रेड पर्सेन्टकै दिइन्छ होला फेरि त्यो पनि विदेशबाटै ल्याएको हो एउटाको सामान्य कति जति पर्छ त्यो एउटाको अब हामीले यही फार्ममा ल्याउँदा सुरुमा नौ महिनाको ल्याएको थियौँ हामीले साढे चार लाख रुपियाँ चार लाख असी हजारतिर ल्याएको थियौँ सर एउटा बुका अफ्रिकाबाट साउथ अफ्रिकाबाट ल्याउँदाखेरि अहिले अब ठुल्ठुला भइसक्यो तिनीहरू त पर्छ सात आठ लाख पर्छ त्यस्तै बोका दिइन्छ त्यो बोका दिइन्छ हो त्यो अनि त्यसको स्वास्थ्यको कुरा त्यसको खानपानको कुरा त्यस्तो चाहिँ उनीहरूलाई कसरी त्यो के हुन्छ भन्नु त बेला बेलामा गएर चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो खाना पनि यसरी खुवाउनुपर्छ भनेर अनि अब त्यो केही रोग लाग्यो त्यो भयो भने हामीलाई फोन पनि आउँछ अलिकति जटिल परिस्थिति भयो भने अनि हाम्रो यहाँको प्राविधिकहरू जानुहुन्छ हेर्न त्यसो हामी नै गर्छौँ त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ सामान्य अलिक ठुल्ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रोबाट गएको बोकाहरू कोही मरेको हराएको त छैन त्यस्तो छैन सर कतिवटा बोका चाहिँ हामीले अहिले बाहिर बजाएर पठाएछौँ त हामीले आठवटा हो कि मलाई ती सबै जिउका त्यो छन् स्वस्थ छन् आफ्नो काममा लागेकै छन् होइन ए अनि कतिको त्यो अब हुन त अब व्यापारमा तलमाथि त भइ रहन्छ कतिको त्यो इमान्दार हुन्छन् मान्छेहरू त्यो कन्ट्याक्ट गरेपछि त्यही अनुसार दिने नदिने कसो गर्छ तिनीहरू इमान्दार हुनु भने चाहिँ आफू पनि अनुसार पनि हुने के हो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ इमान्दारै छन् त्यस्तो हामीलाई झाँडछल गर्ने अन्त ऊ गर्ने त्यस्तो चाहिँ छैन सोध्छन् जन्मेपछि यहाँ जन्माएर हेर्न आउनु ऊ गर्नु भनेर सोध्छन् जान्छौँ हामी हेर्छौँ अनि तिन चार महिनापछि बिउको लागि योग्य छ भने यो बिउको लागि योग्य छ भन्छौँ होइन मासुको लागि छ भने तपाईँको मासुको लागि जान्छ भनिदिन्छौँ त्यसरी ल्याइन्छ इमान्दारी नै छ इमान्दारी त नै छ उनीहरू इमान्दारी त हुनुको कारण पनि उनीहरू पहिलाको जुन लोकल बाख्राहरू पालिरहनु भएको थियो त्यसमा त उहाँहरूलाई धेरै प्रोफिट त थिएन जुन हामीले लगानी गर्थ्यौँ उहाँहरू त खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले गरिदिएको लगानीले गर्दा हाम्रो चाहिँ एउटा आर्थिक लेभल पनि बढ्न गएको छ भनेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा पनि इमान्दारी चाहिँ देखाउनु भएको छ होइन त्यो त हुन्छ केही समयसम्म होइन पाँच महिना छ महिना वर्ष दिनसम्म त गुणगान गर्ने नि भयो राम्रो छ धन्य छ तपाईँहरूले गर्दा हामी माथि आयौँ भनिन्छ त्यस पछाडि बिस्तारै जब उनीहरूको पनि आम्दानी बढ्छ बढेपछि ओ यिनलाई किन दिने हो हामी योभन्दा म बजारमा बेचिहाल्छौँ के छ र यो बोका लगे लैजाउन हाम्रै बोका प्रयोग गरौँ त टाइपमा गएको छैनन् त्यस्तो टाइपमा चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यस्तो जस्तो लाग्दैन अनि हामी रेगुलर त्यहाँ मोनिटरिङमा जान्छौँ जान्छौँ तिनीहरूसँग ट्यागिङ कति महिनाको कति त्यो थाहा हुन्छ सबैको यहाँ चाहिँ हामीसँग रेकर्ड हुन्छ अनि अनि त्यसको सन्तान दर सन्तान को को छ कस्तो छ पहिलाको पिता पुर्खा को को थिए ती सबैहरू हुन्छ रेकर्ड छ हामीसँग तिनीहरू अब साग पुस्तासम्म त हार्न त पार्नु हुँदैन भन्ने छ त्यसले गर्दा हामी रेकर्ड मेन्टेन चाहिँ गर्नै पर्छ किन भन्दा त्यो त्यो जुन हामीले बिक्री गर्छौँ नि त्यसमा पनि बिलमा पछाडि खुलाइदिनै पर्छ यसको आमा यो बाबु यो यति पुस्ताको हो भनेर अनि पछि बिक्री गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अर्कोचोटि त्यही मान्छे रिपिट गरेर आउँदाखेरि त्यो बाबुको सन्तान फेरि नपरोस् भनेर त्यसरी एउटै बोकाले चाहिँ फेरि त्यो छोरीलाई नातिनीलाई चाहिँ ब्रिडिङ नहोस् भनेर त्यसरी मेन्टेनेन्स चाहिँ गरेरै राखेको छ हामीले उताबाट आउँदा पनि त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ जस्तो हजुरले त पहिला महाराष्ट्रबाट ल्याउनु भएछ होइन त्यसका पनि यहाँ सन्तान त कुनै त होला नि होइन अनि त्यस पछाडि अफ्रिकाबाट ल्याउनु भयो त्यसका पनि सन्तान छन् होइन अस्ट्रेलियाबाट ल्याउनु भयो त्यसका पनि सन्तान छन् यहाँ छन् होइन अब हामीले बिचबिचमा ल्याउँदाखेरि त्यो महाराष्ट्रियनले पनि त त्यहाँबाट फेरि अफ्रिकाबाट ल्याउनु ल्याएको हुनसक्छ अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको हुनसक्छ होइन अब टाढा टाढाको सम्बन्धबाट उनीहरू आफन्तहरू भएका पनि हुनसक्छ नि त्यस्तोको रेकर्ड पनि उनीहरूले दिया हुन्छ त्यस्तो बर्थ रेकर्ड चाहिँ हामीलाई धेरै पठा हुन्छ अब हामीले विश्वासमै काम गर्ने हो सर सबै कुरो त अब हामीलाई पनि अब नयाँ ठाउँबाट ल्याउने उनीहरूले विश्वासमा हामीलाई अब यो हो बर्थ रेकर्ड भनेर दिनुभएको छ त्यही बर्थ रेकर्ड अनुसार नै अब त्यसको आधार त्यसैकै आधारमा चल्ने हो अहिलेसम्म त्यस्तो इनब्रिडिङ भएर हान्न त परेर नराम्रो भएको छैन हाम्रो यहाँ हामीले यहाँबाट दिएकोमा पनि कसैले त्यस्तो परेछ मलाई भन्ने सबै सबै ठाउँमा ला लगेकाहरूमा राम्रै आएको छ रेस्पोन्स उनीहरूसँग पनि हाम्रो रेगुलर कम्युनिकेसन भइरहन्छ कम्युनिकेसन भइरहन्छ के भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले अब बाहिर यस्तो भयो बिरामी भयो के गर्ने होला त्यो हरेक कुरो सोधिरहनु भएको हुन्छ क्या अनि हामी पनि सोध्छौँ नि त हामी कहाँ लगेको कस्तो भयो ग्रुप रेट के छ कति बढाउनु भयो हाम्रो यहाँबाट लगेकोमा भनेर हामी कन्ट्याक्टमा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ हामी रहिरहन्छौँ त्यो कन्टिन्यू अनि प्राविधिक सेवा चाहिँ कसरी छ त कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ यस्तो छ एकजना हाम्रो प्राविधिक हुनुहुन्छ रञ्जित खड्का भन्नु भाइ उहाँले चाहिँ एउटा दुई तिन घन्टा दिनुहुन्छ हरेक दिन आउनुहुन्छ उहाँ ए उहाँ पशु चिकित्सक नै हो हजुर यहाँ हामीले बाख्रा ल्याइकन त्यस्ता महँगा खालका बाख्रा नि जो चार लाख पाँच लाखमा ल्याएका कोही मरेको त्यस्तो घटना परेको त्यस्तो रेकर्ड छ कि छैन अहिलेसम्म मर्छ है त्यसो गर्दा जस्तो के अरे एउटा मर भने त धेरै पैसा गयो नि है भयो इन्सुरेन्स चाहिँ गरे हुन्छ इन्सुरेन्सले अब थोरैको गरे हुन्छ त्यो हामीले जति मूल्य पर्यो त्यति मूल्यको किन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ खै अब त्यो इन्सुरेन्सहरूको पोलिसी हो कि के हो कि अब यो नेपालमा यो बोयरको अझै चाहिँ यो यति महँगो हो है भनेर सबै जनमानसमा चाहिँ पर्नु नसकेको हो कि त्यो कारणले गर्दा पनि अब हाम्रो परेको रेट चाहिँ हामीले त्यो इन्सुरेन्स गर्न सकेका छैन अब हजुरहरूलाई आइडिया पनि होला यसमा सरकारले पनि बेला बेलामा बोयर ल्याउँछ होइन भनेको त सबभन्दा पहिला त सरकारले नै ल्याएको ल्याएपछि नै बाटो खुलिया हो होइन उनीहरूले पनि त आफ्नो इन्सुरेन्स त गर्दो हो नि त हो त्यसको त्यसलाई चाहिँ कस्तो गर्छ त त्यो याद छ उनीहरूको पनि परेको मूल्यमा गर्छ कि अथवा हजुरहरूलाई त सस्तोमा गर्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सर सरकारसँग सरकारले के गर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन इन्सुरेन्स चाहिँ इजिली गर्छ गर्न चाहिँ गरेछ इजिली गरे पनि छ हामीले त्यो अब कुनै मऱ्यो भने त्यहाँ हामीले क्लेम गर्छौँ क्लेमको पनि नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सजिलैसँग पाएको छौँ पाइन्छ पाइन्छ सस्तो मात्रै गर्ने हो सस्तो मात्रै गर्ने हो अब यो मरेको ओरेको पाउन चाहिँ हाम्रो त्यो कठिनाइ गर्ने महिना हराउने त्यस्तो चाहिँ छैन अनि हाम्रा जुन सेटेलाइट सेन्टरहरू हुन्छ नि उहाँ त्यहाँ पनि हामीले इन्सुरेन्स गराइदिया हुन्छ भाइ हुन्छ